настойка на черной смородине с мятой. Это довольно крепкий, сугубо мужской напиток, который прост в изготовлении. Единственное, что вызывает проблему, это процесс фильтрации. Понадобится много времени и терпения. Зато с лихвой перекрывает его вкус ароматика. Он душист. Он красив. Он питкий. Как делается, смотрим.